Leo ni it's not yeah! easy to be two consecutive uh, uh, to be consecutive two years consecutive. Sasa furaha kubwa sana yeah, yeah. Leo ni siku ya furaha mm. Kwa mara ya pili tena ni kuna Yanga nimechukua tena kombe la ligi, yaani namshukuru Mwenyezi Mungu mm. kwa sababu haikuwa rahisi na leo tumefanikiwa kuchukua tena kombe la pili misimu miwili mfululizo. Tunashukuru kwa sapoti yenu, Mungu awabariki sana, lakini tusichoke kwa sababu bado kuna mashindano mengine tunaelekea mwishoni kuyamaliza. Kwa hiyo tuendelee kupeana sapoti, sisi kama vijana wenu tutapambana kwa asilimia mia kuweza kupambania timu yetu kupata matokeo